Привіт усім! Україна сповнена прекрасними місцями, в яких можна отримати багато позитивних вражень. Проте досить часто плануючи свою відпустку, ми зустрічаємось з проблемою. А куди ж поїхати? Саме тому ми підготували для вас підбірку 10 куточків України, де вам будуть гарантовані незабутні та в той же час приємні спогади. З вами Самоніро Груп. Поїхали! Дністер третя за довжиною річка в Україні. Сплав по Дністру є дуже поширеним видом відпочинку в західному регіоні нашої країни. Попри те, що річка мілководна, ви не будете позбавлені можливості оцінити всю красу Дністра з борту корабля. Саме так, у порті Раковець на вас чекає унікальний корабль Юрій. Побачити неповторні пейзажі Дністровського каньйону, насолодитись комфортним відпочинком на природі, ви можете відправившись у круїз на цьому плаваючому готелі-ресторані. Вода, чудові краєвиди, риболовля і ночівля на березі однієї з найбільших річок України. Це ефектне поєднання, яке не залишає байдужими сотні любителів активного відпочинку. Цей куточок України найкраще місце для спокійного та тихого відпочинку на фоні озерної природи. Група Шайських озер це мережа з 22 озер, розташованих у Волинській області. Озера славляться своєю чистотою та неймовірною красою. А головною перлиною Саських озер є світять найбільше озеро України. Сьогодні озеро стає все більше і більш популярним. Сюди їдуть люди з усієї країни та сусідніх держав. Уявіть собі кришталеву чисту воду світязя, яка у поєднанні з казковою природою зробила його одним із семи чудес України. Хоча більшість людей сюди їдуть у пошуках тиші і єднання з природою, все ж індустрія розваг дійшла і до цих місць. Тому шацькі озера підійдуть як для туристів, які прагнуть драйвового відпочинку, так і для тих, хто хоче відпочити від міського ритму. Відпочинок у Карпатах вже давно приваблює туристів у всі пори року. І це не дивно. Зимовий відпочинок у Карпатах дає змогу відчути драйв від катання на сноубордах та лижах. А найбільш популярними гірськолижними курортами є Буковель, Драгобрат і Славське. Карпати розташовані на заході України. Туристів, які приїхали сюди влітку, чекають піші тури та велопоходи в гори сплави по гірських річках, квадроцикли, парапланери, купання в гірських річках та озерах. Карпати ідеальне місце не тільки для відпочинку, але й для лікування. Саме тут розташовані джерела мінеральних вод та грязи. Не знаєте, куди поїхати? Карпати будуть раді вам у будь-яку пору року. Кінбурська коса це дивовижне і гармонійне поєднання соснових лісів, широких степів, найчастішого моря і свіжого повітря. Це місце, де можна повністю розслабитися, забути про час, відпочити душею і тілом від міського життя, послухати шум морської хвилі, попірнати, насолодитися тишею та свіжим повітрям. Ну що ж можна сказати про пляж? Він просто величезний, довгий, широкий, чистий, з білим дрібним піском і майже пустельний. Це не типовий курорт. Тут немає крутих готелів, парасолів із шезлонгами і офіціантів з мохіто. Тут ніхто не кричить на пляжі, пахлава медова, кревет і гаряча кукурудза. Тут інший відпочинок, більш дикий. Білий чистий пісок, багато вікові сосни, унікальні рослини, тварини і птахи. Тут по доріжках бігають фазани, тут проблеми з інтернетом і дуже погано ловить рибі. Долина диявола Малий Крим. Саме так називають Актівський каньйон, який знаходиться у Миколаївській області. Актійський каньйон безлюдне місце чарівного, але разом з тим дикого відпочинку. Подібного природного творіння в Європі більше немає. Це місце дикого відпочинку з наметом, з усіма своїми плюсами і мінусами. Через складний рельєф туристам не вдається сплавлятися по річці мертвовід. Але ці місця полюбилися скелелазам. Долина цікава для любителів старовини і тих, хто захоплюється езотерикою. Відвідати Актівський каньйон найкраще у теплу пору року коли дні стають довшими і теплішими. Синевир найбільше гірське озеро України та, без перебільшення, легенда Карпат. Шукати цю перлину варто серед скель і лісів гірського масиву внутрішні горгани. Води синевіру настільки глибокі, що озеро не прозрівається навіть влітку. У найспекотніші дні теплими будуть лише 2 метри води. Якщо зануритись глибше, вас просто-напросто покриє крижаним холодом. Синевир культове для туристів міста. Сюди приходять пішохідні мандрівники з наплічниками та наметами. До озера їдуть на автівках та автобусах, щоб помилуватись красою морського ока, влаштовують екскурсії з розташованих поблизу сіл. Тому територія навколо добре облаштована. Але всі ці ознаки цивілізації вписані в ландшафт так майстерно, що не псують його. Подільські товтри унікальний природний парк, який знаходиться у Хмельницькій області. На відвідувачів чекають туристичні маршрути на будь-який смак, в залежності від пори року. Самі по собі тортри це залишки узбережних рифів, витягнених паралельно давній береговій лінії. Аналогів подільським товтрам у світі немає. Подібні за структурами скелясті гряди існують тільки у США та Великобританії. Досить популярним тут є дельта та парапланеризм, а також польоти на повітряних кулях. Гордість подільських товтр є Бакоцька долина де розташований скельний монастир, який був першим облотом християнства у Київській Русі. Одним з найбільших курортів Чорноморського побережжя вважається Коблево. Купальний сезон тут триває з початку травня та до кінця вересня. Тут ідеальне чисте море, піщаний пляж та безліч розваг. Можна стверджувати, що Коблево це не Ялта і не Алушта, але ці думки зникають одразу, коли потрапляєш у цей тропічний рай. Курорт зі всіх сторін оточений виноградниками, а помірний клімат нічим не гірший, ніж у Криму. Вас чекають комфортні готелі з VIP та стандартними номерами, а також безліч заходів на будь-який смак привабливо в лідерах по туризму. Тут відпочивається красиво, тихо, а віддаленість від великих морських міст забезпечує свіже повітря і завжди чисте море. Для любителів рафтингу та водного слалому це одне з найкращих місць відпочинку. Магійські пороги, вузький скелястий каньйон на річці Південний Буг. Каньйон є найбільшим у степовій частині України а для туристів, які полюбляють пішохідні мандрівки, тут приготовлений дводенний маршрут вздовж течії Південного Бугу. Магійські пороги одне з нечисленних місць в Україні, де в літню пору можна організувати тренування з техніки водного туризму. Кожен рік навесні та влітку сюди приїжджають сотні людей. Це поїздка, яка запам'ятовується назавжди. Зона відчуження, місто Привид Прип'ять, яке лякає, але й приваблює туристів з усього світу. Тут ви відчуєте масштаб подій, яка змінила історію цивілізації. Природа у зоні відчуження звільнилась від впливу людини. Тепер тут вона показує свою силу, міць і різноманітність. Протягом останніх років місто Привид і реактор стали місцем екстремального паломництва туристів. Так звані сталкери супроводжують туристів при огляді покинутих житлових будинків, шкіл, готелів, дитячих садків. Пропонують оглянути саркофаг і тисячі транспортних засобів, залишених на місці ліквідації аварії. А які, на вашу думку, місця в Україні варто відвідати? Пишіть у коментарі, ставте лайки.